Here baie dankie dat dit oor u gaan. Dankie dat nie een van ons saak maak nie dat u saak maak. Here, ons is nobodies. Gebruik ons ook vanaand om vir u die een wat tel te verheerlik in Jesus se naam. Amen. Lekker om saam met julle te kuier by ons Openbaring Bybelreis. Ons is so by ons tweede laaste aand en ons staan vanaand stil so bietjie as ek my draaie kry by al die hoeke verbykom by Openbaring 17 tot 19. En ek wil graag begin vanaand met Openbaring 17 en 18. Nou vriende, ons het met mekaar nou al gedeel baie kere en ek hoop dit um, dit bly so bietjie vas in die geheue by my en ook by julle. Openbaring gaan eintlik oor oor Christus. Dit gaan oor Jesus. Dit is nie 'n boek in die eerste plek oor toekomsvoorspellings om mense bang te maak en wat wat wat nie. Dit gaan oor Jesus. Christus wat alle mag het en Christus wat oor die hele heelal regeer. En ons het nou gesien hoe hierdie komplot teen hom ontvou. Dis wat Openbaring doen. Dit gee vir ons hierdie insig in hoe hierdie bose wêreld uh, ook funksioneer en werk. En ons het gesien van die diere uit die see, die diere uit die aarde en die Satan self wat teen die teen die Here opstaan. En vanaand sluit ons aan by nog 'n karakter in die bose se arsenaal teen die Here. En daaroor oor hierdie karakter word twee hoofstukke geskrywe, naamlik Openbaring 17 en 18 En dit word genoem Babylon en sy is 'n vrou. So ek is nie seker of sy getroud of ongetroud is nie, so ons noem maar me Babylon. Ons is polities korrek. Sy kon mevrou gewees het, sy kon mevrou gewees het, ons weet nie, maar die wat ons van haar weet is dis 'n gevaarlike tannie. Want dit word die Satan se nuutste wapen, want sy diere maak dit nie teen die Here nie. En nou gryp hy vir hom 'n sinistere, bose vrou wat uh, sy groot troefkaart teen die Here moet wees. So, ons het gesien in hoofstuk 12 en 13 was die Satan met twee diere wat teen die Here opstaan en hulle is besig in die eindtyd tussen die hemelsvaart van Jesus en die wederkoms. So die Here is besig om Satan se plan vir ons te openbaar. Ons weet presies hoe hy funksioneer. Dit is nie 'n verrassing nie. Satan het nie geheime planne nie. Die Here het dit openbloot in die Bybel. En ons weet hy's destruktief. Hy kan niks skep nie. Satan is nie skepper nie. Hy's ont hy is die opbreker van die skepper. Hy is destruktief. God is kreatief, onthou julle? Hy is afbreekend. God bou op. En daarom is die grootste gawe van die Here terloops in die kerk is die opbougawe. God bou mense op, die bose breek hulle af. Dis al wat die bose kan doen. Hy kan wat God het uh, kopieer na die negatiewe kant toe en destruktief wees. En nou het hy 'n vrou want sy twee ander diere is nie effektief genoeg nie. En ons lees 'n bietjie van hierdie gevaarlike tannie. So kom ons begin in hoofstuk 17 vers 1 tot 6. So gaan nie verskriklik lank by haar stil staan nie want um, Johannes gaan nogal ehm um, ekskuus dis hoofstuk 18 natuurlik wat um, ekskuus of nee vers 7 hoofstuk 17 in hoofstuk 18 gaan ons haar begrafnis bywoon en dit gaan ons relatief vinnig doen en ons gaan nie te veel detail aan haar spandeer nie want die storielyn is heel duidelik. So ons gaan die storielyn oor mevrou Babylon, me Babylon of is dit me juffrou? gaan ons 'n bietjie volg. Maar feit is, sy word voorgehou as 'n vrou van losse sedes, as 'n prostituut. En hierdie vrou lees ek in die eerste paar verse van hoofstuk 17, die engel sê hierdie vrou vers 2 verlei al die konings van die aarde. So ons probeer 'n bietjie 'n prentjie bou oor hoe die Satan werk. So al die konings van die aarde hoereer met haar en die wyn wat sy inskink sy maak mense dronk so sy sy seksueel immoreel en sy maak mense dronk met haar wyn um, en sy verlei dus die hele aarde so baie gevaarlik so Johannes hoor nou van hierdie vrou nou ons hoor in vers 3 waar sy bly so God weet presies van die bose se skuwe. Dis nie asof die Satan nou die Here verras nie. Ons het al verlede keer gesien, wanneer dit God behaag, dan gooi hy haalstene op die duiwel. Wanneer dit die Here pas, straf hy die Satan. Dit was een van die baie interessante dinge wat ons die vorige keer geleer het. Hoop ek kon julle onthou dat die Satan is nie 'n vry mag nie. Wanneer dit God pas, straf hy hom nou. Hy hy slaat hom ook. Dis een van die mooi dinge wat net Openbaring sê. Jy dink die duiwel gaan eers die einde verloor In hoofstuk 16 het ons geleer wanneer die Here uh teen die Satan se magte opstaan, slaan hy hulle ook met haalstene, straf hy hulle ook. En straf hy al die mense wat die Satan aanbid. So God is nie besig om te sê Satan jou beurt kom nie, hy sal besig om dit uit te deel. So die Satan is nie is nie op 'n baie goeie plek nie. Jy weet ons kan vir die Here vra bewaar ons van die bose, maar hy kan nie vra bewaar my van die Here nie. So hy kan nie dit vir sy volgelinge leer nie want hy behoort hulle te beskerm maar hy kan nie. So in hoofstuk 16 tref God die ongelowige wêreld wat die Satan aanbid. Hoofstuk 17 het hy nou nog 'n wapen of hy kyk vir en die God bietjie kan verras nie. Maar jy kan nie God verras nie in die sin van 'n plan maak wat God nie kan deurskou nie. So nou kom die engel en sê Johannes, kom ons wys jou Satan se nuutste wapen. Dis veronderstel om geklassifiseerde inligting te wees. Dis veronderstel om agter uh, eh, sataniese slot en grendels te weet, maar weet jy wat, ons hierdie loper. Ons stap daarin in sy domein wanneer dit ons pas. So kom ek gaan wys jou gou sy nuutste plan. So dis 'n bietjie 'n downcome vir die Satan. So jy moenie dink ehm um, hy uh, eh, hy's veilig nie. Die hemel het 'n MI6 of 'n uh, eh, CIA of iets, maar daar gaan net 'n engel en hulle gaan kyk en hy het hulle die planne. Sê hulle Johannes, kom ons wys jou gou. So, daar's dit. Kom ons gaan kyk. So, hier sy na, laaste wapen. Vrou, sy word se vrou voorgestel. Ons hoor wat sy doen. Sy's immoreel. Ons hoor sy verlei die konings van die aarde, so sy het 'n politieke rol, sy het 'n rol in die samelewing breed. Ons weet ook waar sy bly. Hulle dink dit is geklassifiseer, maar die Engels sê ag nee, wat ons weet, die hemel kan alles sien. So ons het nie eens nodig om 'n drone te stuur nie, ons gaan sommer self. So kom ons gaan kyk waar sy bly. Vers 3. Hy vat my um, deur die gees na die woestyn toe. So die Heilige Gees weet. Dis nogal interessant, geliefdes, dis die enigste plek in die hele Bybel dat ons hierdie soort inligting het. Dit kom openbaring belangrik is en as jy hom verkeerd lees, dan mis jy hierdie mooi dinge dat die Here eintlik besig is om vir die Satan 'n baie slegte ding te doen. Hy's magteloos. Ek wil hy probeer kouwert optree, maar hy kan nie. Hy probeer sy eie magte monster teen die Here, maar elke keer sê die Here, "Kill jou hier, kill jou daar, as jy jou plan." Daar is nie 'n plan nie en dit word sommer opgeskryf. So nou gaan die Gees stuur Johannes in die woestyn en waar hy bly. Vers 3. Dis 'n bietjie gevaar. As jy nou kan onthou, ehm um, in hoofstuk 12, toe ons hierdie Jesus weggeruk is hemel toe, het sy kerk waarna toe gegaan. Toe word sy ook as 'n vrou voorgestel. Want hoofstuk 12 het ook die verhaal, ek moet nou teruggaan want dit is weer 'n keer 'n vrou. Ons het gelees in hoofstuk 12 van 'n vrou en toe gee sy geboorte aan 'n kind, dis ons Here Jesus en toe kom die draak om teen die vrou te veg. En daai vrou is die kerk. En nou as ons Here Jesus hemel toe gaan, waar toe gaan die vrou? Woestyn toe. Waar is die Satan se dier se verblyfplek? In die woestyn. Dis baie sinister, is baie gevaarlik. Dis presies wat die Nuwe Testament leer. Waar werk die bose op sy beste? Op godsdienstige terrein. Hy's nie die eerste plek in Hollywood nie. Hollywood hou daarvan om hom daar te hê. Hy's nie die eerste plek in die ehm um, godlose wêreld nie. Hy gaan versteek hom waar op religieuse gebied. Want die woestyn word die simbool uh van versorging. Dis die beeld. Hoekom gebruik Johannes die beeld van die woestyn? Dis die plek waar jy volledig van God afhanklik is, maar die woestyn het 'n tweede betekenis reg deur die Bybel. Dis ook die plek waar die bose is. Onthou jy? Dis daar waar Satan Jesus versoek, so die die woestyn het ook die plek waar die bose is, maar dis ook die plek waar Moses en Elia is. Dis ook die plek waar Johannes die Doper is. Dis ook die plek waar ons Here Jesus is. So die die woestyn het gelyk die betekenis van God se volk, maar wees gevaarlik. God se volk, die bose is ook daar. So dis die simboliek. So Johannes sê julle moet oppas Christen, hierdie vrou het planne met julle. Dis wat die Gees vir die kerk sê. Nou beskryf hy hoe sy lyk. Ehm um, ons sien sy sit bo op die dier van Openbaring 13. Daai dier wat ons van geleer het. Sy sit bo op hom. Daai een met die godslasterlike name. Sy het helder rooi klere aan lees ons. Persklere. Dis soos 'n adellike. Dis die kleur van die adelstand in die Romeinse ryk. So die haar klere vir haar iets van haar identiteit. Sy is vermom soos 'n koningin, soos 'n hooggeplaaste in daardie wêreld. En sy het 'n geheime naam Maar nou ja, wat is nou vir die hemel geheim by die duiwel? Hierdie is eintlik die lekker triek op die duiwel. Die duiwel het 'n geheime naam vir hom. Die engel sê ag, weet jy, die gees sê ag, nee, wat is nou nie so geheim nie. Kom ons sê dit sommer vir jou Johannes. Hier is haar hier is haar ehm um, geheime naam. Sy word genoem Babylon vers 5, die moeder van alle horeerders en van alle afgoderry op die aarde. En so daar is haar hierse agenda. Hier is haar agenda en dan word dit in vers 6 op beskryf in Johannes 17 vers 6. Sy's dronk met die bloed van die gelowiges, die martelare vir Christus. Hier's 'n gevaarlike ding. Sy drink nie net, sy verlei nie net die nasies nie, sy drink Christus se bloed. Dis haar petrol. So hier het ons die plan van die bose uitgespel, sy geheime plan, sy meesterplan waarmee hy die kerk wil uithaal. In Engels sê, kom ons wys jou dat die kerk weet wat lê vir hulle voor. Dis Satan se nuwe wapen. Hy het 'n bose vrou, sy lyk baie verleidelik. Die nasies aanbid haar, sy lyk so mooi en indrukwekkend, maar sy lewe op die bloed van gelowiges. Ehm um, Vers 4 sien ons hoe word sy beskrywe eh, haar uh, voorkoms. Sy is ehm um, sy word voorgehou as super mooi en ryk en welvarend maar moenie verbaas wees nie, moenie mislei wees nie. Sy is lewensgevaarlik. Trouwens, vers 6b maak Johannes die superfout. Hy word beïndruk, sy mond hang oop. Hy kyk net na die vrou en sê dit kan nie wees dat iemand wat so mooi en so magtig en so verleidelik is dat sy kan Christus se bloed drink. Sy lyk dan net soos 'n adellike. En nou sê die engel: "Johannes, moet jou nie laat mislei nie. Moet jou nie laat verblind Johannes, ons bring jou, die Here bring jou om vir jou die bose se planne te wys, maar Johannes, jy moenie beïndruk wees deur die duiwel nie. Um ek is seker daai selfde engel was langs Dawid toe hy na die buurvrou gekyk het, maar hy het nie geluister nie. Want wanneer die Here jou beskerm, is jy veilig, maar jy moet weet wanneer jy op die bose se terrein is, het jy moeilikheid. Hierdie vrou staan um reg om gelowiges dood te maak en sy lyk eerder soos 'n koningin by wie wil gaan eet as 'n militêre aanvoerder wat gelowiges doodmaak. Sy's beeldskoon, dis die punt, skatryk. Enigiemand wil in haar teenwoordigheid wees. Kyk mooi Johannes. Hierdie Here se beskerming nodig. So jy gaan op grasie van die Here in die bose se gebied in. Maar Johannes, moenie jou laat verwonder deur hierdie vrou nie. Maak toe jou mond, moenie so oop mond staan en kyk na haar nie. Kom oor dit. Johannes, hierdie vrou eet drink gelowiges se bloed. So Johannes word ook vermaan. Wys ons hoe gevaarlik is die bose. Hoe verleidelik is die vrugte van die paradys af tot vandag. Die bose verkoop ewige lewe. En as jy dit geëet het, kry jy ewige dood. Onthou julle wat in die paradys gebeur het eet jy hierdie vrugte en jy sal vir altyd lewe, die leuen van lewe, die leuen van ewigdurende lewe, die leuen van krag. Selfs in die Nuwe Testament wanneer die Satan sy laaste troefkaart speel, het die leuen nie verander nie. Nog steeds gevaarlik. Soos die slang in die in die tuin, is dit nou die vrou in die woestyn, maar die gevolge is dieselfde. Kyk weg kyk deur die oë van die Here na. Ons gee vir jou die hemelse feite, Johannes agter haar Satan, onder haar 'n sataniese dier, haar vriende, die politieke magsebbers van die wêreld, haar brandstof, sy maak gelowiges dood. Daar's jou prentjie van die Satan se nuwe werk. Waar is hy? Waar gaan ons hierdie vrou raakloop? Die Openbaring gaan aan. Johannes gee vir ons nog meer detail soos die Openbaring van God aan hom ontvou, vers 7 tot Johannes, kom ek vertel jou die geheim van hierdie vrou, sê die engel. En ek wil weer hê ons moet dit mooi hoor, want hierdie is unieke tekste, Openbaring, nou wil die hele woord, maar ek probeer sê hierdie is unieke stemme in die Nuwe Testament waar God besig is om sy kerk op 'n baie verantwoordelike manier deur visioene presiese detail te gee oor wat jy moet weet van die bose. Ehm um, en dit sluit aan by wat uh Wat mense baie keer hoor in die weermag ouens het altyd sê met jou vyand ken, wel hier gee die Here vir jou die die inligting oor jou vyand, die geheime kennis wat jy nodig het. Sodat jy presies weet as die dinge gebeur, is nie 'n verrassing nie. As Christene doodgaan in die wêreld, is nie 'n verrassing nie. Dis skrikwekkend, maar is nie 'n verrassing nie. As jy hoor wat ek sê. As Christene nie die smaak van die week of die geur van die maand is nie. Dis nie lekker nie, maar dit moet jou nie verras nie. Ek onthou 'n tannie wat een keer vir my gesê het jare terug, sy verstaan nie want die kinders glo nou nie meer nie. Ek sê tannie, eh, dit moet jou verras as hulle eintlik glo. Dit moet jou verras as skole eintlik toelaat dat hulle oop moet gebed. Dit moet jou verras as daar by besighede moet gebed geopen word. Dit is nie die gang van die wêreld nie. Die bose het sy hande oral in. Jy moenie verras wees as jy boosheid sien nie, dis hoe dit is. Johannes moet jou nie verwonder as dinge sleg gaan nie. Dis hoe dit is. So wees op jou hoede. Maar waar is hy? Hier is jou leidraad. En in Johannes se dag gee gee die engel vir hom die presiese koördinate waar hy hierdie vrou die eerste keer gaan sien. Kom ons kry die koördinate. Sy word beskrywe met 'n klompie horings en ek gaan nie in detail in daai beelde ingaan nie. Ehm um, in 'n netedop ehm um, sy die leidraad wat ons kry ehm um, is dat ehm um, hierdie vrou het haar woonplek op die sewe heuwels. Dis waar ons hierdie vrou gaan kry. Sy het haar woonplek. Dit word beskrywe met 'n klompie um, met 'n klompie um, uh uitbreidings. Maar haar woonplek, ons hoor sy is daar op die sewe berge. Nou dis Rome. Rome is op sewe heuwels gebou. Roma Septicollis. So die eerste beliggaaming van Satan se vrou teen die kerk wat die kerk fisies nou gaan verwoes is Rome, is die Romeinse ryk. Romeinse ryk gaan Christendom uithaal. Jy moet geen fout maak nie. Jy moet geen fout maak nie. Die politiek kom vir die kerk. Jy moet geen fout maak nie. Sy uitsondering is dit nie gebeur nie. Die Romeinse magte gaan kom vir die Christene. Ehm um, daar op die sewe heuwels het sy haar kantoor op aarde. Daar's haar aardse kantoor. Ehm um, keiser wat die keiser is as Johannes skrywe, Domitianus. Ehm um, nou die dag saam met ouens daar in um, Efese geloop, toe wys ek hulle die tempel van Domitianus wat daar in Efese gestaan het of oorblyfsels. Waar 'n standbeeld van Domitianus gestaan het wat 12, 13 meter hoog is. Uh hulle het hom aangespreek as Here en God, dis die keiser. Here en God. Dominus Deus. Dis die keiser se aanspreekvorm. As jy nie voor die keiser gebuig het nie, was jy dood. Ehm um, Paulus sterf omdat hy nie die ehm um, omdat hy sê daar's 'n ander Here. Petrus sterf. Trouwens, Petrus wat in die tyd van 'n vorige wrede keiser lewe, keiser Nero, Paulus ook sterf onder keiser Nero omdat hulle weier om uh, op Christus te kompromiteer. En en nou word dit in 'n groot detail bespreek Spreuk vers 12, 13 en 14. En ek wil nou nie al daai konings uitrafel nie in die hele verhaal nie, dit raak 'n bietjie tegnies, maar as belangrik is ons net in vers 14 sien wat al hierdie politieke magte gaan doen. So ons hoor nou op simboliese manier en dit kan beskrywings wees van Romeinse keisers wat Johannes nou sien tussen die lyne Nero en almal. Maar die feite is hulle gaan oorlog maak teen die lam, vers 13. Al die magte het een plan om oorlog te maak teen die lam. Christus is die teken. Geliefdes, dis maar die storie van die geloof. En dis die storie wat geloop het van Babel af. Onthou jy Genesis 11? Wat wil Babel doen? Bou die ouens net 'n toren? Waar toe bou hulle hulle toren? Hemel toe. Wat s'n plan? Staatsgreep. Ons gaan vir God elimineer. Ons wil wat was Adam en Eva? Wat was die versoeking van die Satan aan Adam en Eva? As julle hierdie eet, hierdie vrug, gaan julle soos God wees. Wat wil Babel doen? Ons het nou nuwe boumateriaal, ons gaan 'n toring bou, asfalt. Dis die nuwe boumateriaal wat daai tyd ontdek is. Nou is ons so magtig, nie eers God gaan ons keer nie. Ons gaan 'n staatsgreep maak, hemel toe. Dink hulle. En dan buig God af om die ou toring te raak te sien, soos ons al gesien het, die patetiese toring. Maar dit die plan het nie verander van Genesis 11 na Openbaring 17 toe nie. Die oorlog is gevoer teen die lam. Wat het gebeur in die kruis? Die politici van die dag, die godsdienstiges en die politici, die magsebbers van die dag het opgegee op Jesus, afgeteken op Jesus. Wie het hom doodgemaak? Ja, wel die Romeine en die godsdienstige hoofde van die volk. Dit was 'n politieke komplot. Jesus is gekruisig deur die magshebbers, deur die Romeine. En nou het hy opgestaan uit die dood, nie geveg het nie, verander nie. Die plan is dieselfde. Die, hulle kom vir die lam. Kom vir Jesus. Hulle kom vir God. Satan wil God se wêreld hê. Hy kom vir God. Daarom word hy genoem Efesiërs 2 owerste van hierdie wêreld en sy oorlog is teen die lam en die lam sal oor hom oorwin vers 14 want hy is die Here van die Here en die koning van die konings jy moet geen fout maak nie sê die engel vir Johannes jy moet mooi kyk na hierdie detail hier is 'n skrikwekkende beeld jy gaan groot moeilikheid op die kerk kom maar jy moet een ding weet die Here is die koning van die konings dit is nie hierdie vrou nie Sien hierdie vrou en al hierdie Romeinse ryk daar waar sy haar heuwels het en die Romeine is magtig. Jy moenie 'n fout maak nie. Hulle het nog vir 3 400 jaar Daarna het hulle was hulle nog die wêreld mag na hierdie visioen. Die Romeine die wêreld regeer. Hulle het Christene soos honde doodgemaak nie se 300 jaar. Geleerdes reken, party geleerdes, ons is nie seker hoeveel nie, maar daar's geleerdes wat reken dat tot 'n miljoen Christene die eerste 300 jaar gesterf het. Dit loop baie is dit vermoor is hulle geloof. Dan sê die ouens nee, dit gaan nou ons is nou in swaar tye. Ons het nie idee wat ons sê as <laughs> ons dit sê wat Christene deur is in die eerste paar honderd jaar nie. Ek onthou van Polycarpus van Smyrna na die dag toe ek met die ouens daar by Smyrna Smyrna staan, ehm uh, toe vertel ek hulle sy verhaal. Polycarpus het deur Johannes ehm um, die apostel daar in Efese is hy ge, het, het hy die Here gevind het ons geleer en die groot kerkvader wat in Lyon in Frankryk was, Irenaeus wat die dwaalinge weghou het, het weer by Polycarpus geleer. Dan Smyrna, hy kom ook van Smyrna af. Maar ehm um, Polycarpus ons het ook 'n brief van hom wat hy in die gemeente in Filippi skryf, net so in die 2de eeu. Dis aangrypend hoe die Here hierdie kerk van hom gehou het na die apostels. Maar hoe dit ook al sê, eh, Polycarpus toe hy 86 is, toe sy gevang. En toe gee hulle hom 'n keuse. Die goewerneur lewe of sterwe. Verloon Christus lewe, ehm uh, ehm uh, erken hom sterwe. Ons verbrand jou. En toe sê Polycarpus vir 86 jaar het ek Jesus gevolg. Kom sal ek hom nou verloon. En toe het hom in die brand gesteek. Hy kon nie lekker brand nie. Uiteindelik moes hom doodkap of so iets. Maar Polycarpus se hele lewe vertel van hierdie teenstand al hierdie Christene. Ek het al vertel vir julle van Sewaste, die slag van Sewaste waar die 50 martelare, die 40 mart, as dit 50 martelare in 320 ook so opgekap of of op die ys laat staan as om te sterf uh deur um, die ouens daar in die um, stad Sewaste want hulle die Here wou verloën nie, 50 van die martelare. So dis die taal van van die kerk. Met die taal van die kerk wanneer hulle Jesus sien, is oorwinning. En nou Ehm um, ons sien dat ehm um, hierdie vrou het geweldige mag. So die hele hoofstuk 18 teken haar mag, hoofstuk 17 teken haar mag as hierdie politieke ryke wat teen die Here opstaan. Kom ons pas dit net gou toe voor ons hoofstuk 18 gaan. Ek dink ons sien in ons dag ook genoeg afgoderry en nie godsdiens in die politieke stelsels van die wêreld. Ek bedoel, ou vriend ingewikkeld te dink daaroor nie. Jy kom ons nou sien. Dis nie asof die regerings van die wêreld die Here verwelkom as hulle raadsman, hulle ewige God en Vader nie. Ehm um, so ons sien Babel nog oral. Sy het haar sy het haar kantoor by baie plekke. Sy's aktief. Die wêreld is nog steeds in haar hande. Mense moet dankbaar wees vir waar daar vryheid is vir Christene. Maar ons sien in plekke in China en veral in die Midde-Ooste hoe die ouens op Christene afkom nog steeds. En ons sien die druk op Christene ehm um, ook in die westerse wêreld. Ek ek lees 'n studie wat ek verlede week moes doen. Ehm um, dat in Wes-Europa uh nog net 22% mense hulle met die Christendom verbind in Wes-Europa. Waarvan nog net 46% kerk toe gaan. Mien nie kyk wel 'n ander spul glo wat nog sê hulle is half Christene, maar hulle glo enigiets van van hulle kan tot 'n bottel water op glo lyk like dit vir my. Ehm um, So geloof is onder druk wêreldwyd. Blye vraag, dit ruk, ruk by in die hart. Prof Jan van der Walt wat ook laas keer hier gepraat het, hy um, ons het laasweek 'n byeenkoms gehad waar hy gepraat het laas donderdag daar in Johannesburg by Mosaïek gemeente hierdie week en hy het daar gepraat om Barnard Beekman, die redakteur van die beeld. En prof van der Walt se eerste woorde was hy was nou vir 10 jaar uit Suid-Afrika uit. Hy sê in die kerk het niks verander, dis dieselfde, sê hy toe vir al die leraars. Hy sê verstaan julle nie die wêreld is daar wat julle besig om te doen vir Christus. Want ons weet nou al die goed wat die bose doen en wat, maar dit klink of die kerk in Hebreë nie altyd Ek praat nou nie van ons hier nie, ek praat van die kerk in Hebreë. Hy het met die kerk in Hebreë gepraat. sien ons hoe gaan kerke af? Hoe sterf kerke in Suid-Afrika? Sit hierdie week met 'n paar jeugleiers en uh dis net vir my verstommend as ek hulle verhale hoor. So daarom moet ons Openbaring ernstig vat. Die Satan het sy planne, maar God is aan beheer. Goed, haar begrafnis, hier is die goeie nuus. Ons gaan gou begrafnis hou. Hm. Ons gaan gou 'n bietjie begrafnis toe. Nou hierdie is 'n lekker een, ek waarborg julle dit. Begrafnisse is geniks lekker nie, hierdie een is lekker vir gelowiges, hy's lekker. En uh Johannes sien haar begrafnis. So die Here sê Johannes, kom ons kom ons kom ons wys jou bietjie net wie is wie's die hemel. Want jy sien nou hierdie vrou en dan skrik mense hulle uit hulle geloof uit as hulle sien hoe sleg dit in die wêreld gaan. Nou Christene sit en sê wat gaan van ons word? Dis klaar met ons en almal kry hulle self jammer. Nee, kom die engel Johannes, kom ons wys jou. Kom ons wys jou 'n bietjie agter die skerms. Wat doen die Here? Wat gaan hy doen met Babylon? Want ons wys jou nou wat tans is, maar kom ons wys jou wat gaan gebeur met haar. En dan kom 'n engel met groot gesag hoofstuk 18 na Johannes toe met 'n magtige stem en hy roep uit twee keer geval geval het hierdie groot Babelon. As jy Johannes so, jy sien nou hierdie vrou, jy sien nou hoe die wêreld agter haar aandrempel, jy sien hoe sy bloed drink, hoe elke tweede politikus met haar uh, uh verhoudings het. Maar Johannes, jy moet een ding weet. Voordat sy nog geval het, sê ek nou vir jou, sê God het sy geval. Ons sê vooruit wat is haar ehm um, en almal want sy het 'n plek geword vir demone vers 2. En uh, almal het elke sonde het uit haar gedrink vers 3. En die wêreld het ryk geword uit haar. Die hele ekonomie van die wêreld hardloop amper op haar losbandigheid. Dan nou kom maar 'n tweede stem vers 4. Kom weg van haar af praat die Here met sy mense. Dit beteken nie geliefdes Christene moet in kloosters gaan sit en nou gaan bly of soos ek altyd sê daar op die Oostrand ons moet almal op Babsfontein gaan bly of iets nie. Dit beteken Ekskuus, dit die Oostranders sal dit verstaan. Ehm um, ehm um, dit beteken moenie deelneem aan haar sondes nie. Dit staan daar. Moenie deelneem aan haar sondes nie. Christene word geroep om in Babelon 'n hoër lewenstandaard te hê. Ag, ekskuus, hoër karakter te hê, die karakter van Christus. Die karakter van Christus. Hoe Daniël in in Babel gelewe in die Ou Testament, hy die karakter van God gehad. God het sy karakter gevorm. So wat hierdie oproep beteken is nie gee pad en gaan sit op 'n eiland nie, dit is gee pad uit die leefwyse moenie mislei word. En daai boodskap kry by die eerste Johannesbrief. Moenie die wêreld lief hê en die dinge van hierdie wêreld nie. Moenie agter die wêreldse waardesisteme afgesleep word nie. Want is net so. Ja, dit gebeur ook nie so vinnig nie, né? Dis nie sommer eendag soos ek onthou een leraar het eendag vir my gesê jare terug, hy verstaan nie, hy was nog eendag lief vir sy vrou en die volgende dag was hy toe nou 'n ander vrou. En ek het hom so gesit en kyk hom sê Doom, nee jy en ek weet jy praat nou nonsens. Ons albei weet dit. Moenie nou nie moenie nou nie storieetjies maak nie. Dit werk nie so nie. En en en vanoggend sit ek na by die kerk in Alberton waar gepreek het, sit ek met iemand ook gesels tussen die twee dienste en ek sê jy weet Die probleem is net wat ons nie verstaan nie, karakter vorm stadig. Ja, jy neem vanoggend 'n besluit ek gaan die Here dien, maar dit beteken nie teen vanaand se alles uitgesorteer nie, lewe is lekker nie. Karakter groei stadig. Karakter vorm en swaar kry die beste. Ons hou nie daarvan nie. Waar Paulus se karakter gegroei. Wanneer skryf hy sy mooiste briewe? Sy in die tronk is. En daarom sê die Nuwe Testament, ehm um, 1 Johannes, ekskuus, 1 Petrus 1, Jakobus 1. Jy moet nie so moedeloos wees as dit swaar gaan nie. Uh, Petrus sê soos so silwer en goud gelouter word met julle geloof gelouter word. Waar word dit gelouter? In die vuur. Um Jakobus sê: "Wees bly as jy geleetoets word." Wees bly as hierdie ou, hierdie bose op jou hakke is. As jy getoets word. En dis hoe jou geloof vorm, hoe jy weerstand bied, hoe jy daai Christelike deug, daai karaktereienskap standvastigheid het. Paulus noem dit een van die gawes van die Gees, nê? Standvastigheid. Betekenende in Efesiërs 6, hoe staan jy op jou plek? Al is jy die enigste. Ek het volgens saam dit klomp ouens stil gestaan by Paulus op die boot in Handelinge 17. Ek bedoel, hy's die enigste op daai boot wat glo. Miskien is Lukas ook daarby, maar as hulle twee, want hy skryf in die eerste persoon meervoud. Maar omdat Paulus aan boord te sê God hy red die boot. 276 mense. 100 ja, 276 nou vergeet daar in die vers 30s 100 of 276. Omdat een man van die Here aan boord is, red God die boot. Maar Paulus, die man van karakter is daar. Al glo niemand nie, as jy aan boord is, kan God die skip kan hy die land, kan hy die werk, die kerk red. So ek is ek besef net as jy nie staan in jou karakter nie, dan eh, kan jy baie maklik afgetrek word. So moenie deelneem nie. Haar sondes vers 5 van hoofstuk 18 skree teen die hemel en God onthou alles. So jy hoef nie te bekommer nie. Een ding wat jy nou nie oor hoef te bekommer nie is dat dat God nie weet nie. Hy weet. Anderster gesê, jy hoef God nie te toets op hierdie ding nie. God weet. Hy onthou die bloed van sy martelare. Hy sien, hy maak dit dan vir jou bekend, dis hoe die bose werk. Hy slaap nie. So hier's die plan. En daarom gaan God vir haar dubbel teruggee vers 6 en 7. Hy gaan vir haar dubbel teruggee. Sy sit soos 'n koningin vers 7. Maar eh, dan gaan op een dag gaan al die plaag van die Almagtige haar tref. En toe tref dit haar vers 9. Nou sien ons wie daag almal by haar begrafnis op. So kom ons gas nou daar by die begrafnis van hierdie anti. M m 'n eh, Babylon. Konings van die aarde wat oorspel met met haar bepleeg het, sal huil oor haar as hulle die rook sien van hoe sy brand. Hulle sal ver staan en dan sal hulle skree: "Wee, wee, groot stad, magtige stad Babylon, in 1 uur is jy gaan," of so iets. Kom die konings, maar hulle huil. Hulle lees nou Maar hulle het nie hulle hulle lees nie soos by die meeste Hollywood begrafnisse wat jy op die fliek sien, wat jy dink hulle begrawe engel. Jy al gehoor, hulle mos altyd daai begrafnisse so. Dink nou, jy hier het hulle nou pas 'n engel begrawe want daai mens was net volmaak, jy weet, en dit so. En dan gaan praat hulle by die klippe met die dooies. Dis dis die ander ding. Maar dan neem as hulle by hierdie begrafnis is, dan heil al die konings. En dan kom al die handelaars, al die sakemense, vers 11. En hulle kom ook na 'n begrafnis toe en hulle heil. Hulle sê ons gaan nie niemand doen meer besigheid met ons nie. Dis inflasie, ons besighede is toe. Ons maak nie meer geld nie. Silwer vers 12. Goud, silwer, juwele, jy noem dit. Die hele wêreld se ekonomie is eintlik op haar gebou. Um die consumerism kultuur. Nou val die bodem uit en niemand wil dit meer hê nie. En dan staan hulle ver weg vers 15, vers 16. Dan sê hulle hierdie groot stad was so mooi in purper en in um, skarlaken gekleur met goud en in 1 uur is dit alles weg. So nou sien jy wie's volgende by haar begrafnis. Al die mense wat uit haar wins gemaak het. Daardeur sê God nie mag nie besigheid doen. Hy sê net jy moet net jou hoop op dit bou nie. Soos ek altyd vir myself sê, dat die een vraag oor geld is, is 'n slaaf jou baas of is jy geld se baas? Werk geld vir jou of werk jy vir geld? Is geld 'n dienskneg in jou lewe of is jy 'n dienskneg van geld? Dis vir my die drie vrae wat ek altyd oor geld vra in my lewe. Werk dit vir my of ek vir dit? Eh, is dit my baas of is ek dit se baas? En werk ek daarvoor of werk dit vir my in die koninkryk? want ons het almal geld nodig. Maar as dit in die Here se hande is, is dit 'n wonderlike ding. Nie waar nie? Geld is nie per se sleg nie, dit hang af net wie het dit. Maar hier, hy lê ouens want hulle het hulle lewe gebou op vals. Op my waarde is hoeveel van dit van haar ware ek het. En nou is dit alles weg. Een oomblik het ek alles verloor. Het jy al gehoor hoeveel mense dit gesê? Nou die dag vertel iemand my weer dat alles verloor. Ek sê jy het nie as jy nie hulle het. Ek sê jy het nie. Ek weet dit is sleg as jy jou geld verloor en jou werk verloor en as jy ingedoen word. Maar weet jy wanneer jy alles verloor? Sê Jesus. Ek sê ek herinner die persoon. Ek sê en ek probeer nie vroom wees nie. Dis net 'n feit. Jesus sê Markus 8, as jy jou siel verloor het, het jy alles verloor. As jy jou siel verloor het, het jy alles verloor. Die prys op jou siel moet jy bereken met enige keuse wat jy maak. Ek sê dit vir myself, ek sê dit vir die keuses wat ek maak, ek sê dit vir my vriende, ek sê dit vir waar ook al, die prys is die prys op jou siel. As jy keuses maak, ek nou eendag vir 'n klomp jong mense gesê, as jy beroepskeuses maak, wat is die prys op jou siel? Gaan dit jou nader of verder van die Here afbring? Jy moet daai vraag vra. As jy emigreer, die vraag is nie of jy moet gaan of nie, uh, dis jou keuse. Wat is die prys op jou siel? Wat is die veiligheid van jou sielwerk? Ons weet almal wat se veiligheid van jou lewe in Suid-Afrika werd, maar wat is die veiligheid van jou siel werd? Het jy dit bereken toe jy jou keuse maak? Gaan jou siel sonde weerstandig wees? Gaan jy in 'n nie-Christelike wêreld kan staan vir die Here? Dis lekker en dis reg en dis waarvoor ons as gelowiges vanaand en elke Sondag bymekaar is. Ons is hier om mekaar op te bou. Maar geliefdes, ons almal moet môre op ons eie wees gaan ek die lewe van Christus leef. Gaan ouens kan sien daar's 'n man of vrou van die Here in die huis op die boot waar ook al. So dis wat Paulus en Petrus hulle geleer het en dis wat Johannes sê, kyk hierdie vrou gaan val, jy moet dit sien. Sy so, lewe op haar bou, sy's gone. Sy's nou nog hier, maar ek was al klaar by haar begrafnis want dit is nie geheime inligting nie. Die kerk het die geheime inligting. So die Here vat jou na haar, hy vat jou in die toekoms in haar begrafnis toe. So die koning seil, die sakeman huil, maar dis nog nie klaar nie. Die ouens is nog die, die hele treur maar hou nog aan. Vers 21. Um um net voor dit, ekskuus die ja ja, so en nou kom die seemanne. Ekskuus, daar vers 18 en 19 is die handelaars. Nou huil die seemanne, hulle is die derde klomp. En hulle dieselfde, hulle dieselfde afskeid. Wee, wee, in 1 uur. Vers vers 19. So dis die konings, dis die sakelei en die seelei wat waar begrafnis is en sê en nou hier sit ons die wêreld is weg wat nou maar maar daar's een stukkie hartseer vers 21 tot 24 eh, is my geweldige hartseer stukkie in die Bybel dis 'n weemoedige stukkie as ek daai teks lees het ek altyd 'n stukkie weemoed want weet jy wat s'ie gemors gewone mense beland in die kruisvuur die politisie verwoes alles. Die die geldmagnate tree soos diere op. Die seelui tree soos diere op en daar sit doodgewone mense wat net in die stad wou bly, net in Babel. Waar hulle ook die Here kon dien en nou is alles weg. Alle vrolikheid, alle menslikheid, alle medemenslikheid is weg. Wanneer hierdie bose stad Babel in die water gegooi word, vernietig word in die doderyk vers 21. Dan verdwyn die klank van harpe, die klank van 'n gewone huwelik, die vrede van om op 'n Saterdag net te hoor, daar's 'n huweliksprosesie deur die stad en die mense sing en dans en daar's 'n stukkie vreugde. Hierdie vrou beroof gewone mense van hulle geluk. En eh, daar sal nie meer die gelag van kinders wees nie. Daar sal nie meer lampe in die strate skyn nie vers 23. Jy sal nie meer die vreugde lag van 'n bruid en 'n bruidegom hoor op pad na huwelik toe nie. Want al hierdie goddelose magtige manne wat mislei is deur Satan, het gewone mense van hulle lewe beroof. Sy wat die bloed van die gelowiges drink. So dis die hartseer. Ehm um, ek ek dink elke dag, ekskuus, dis 'n uh, eh, dis net dis net iets vir my. Elke keer as ek as ek hiernatoe ry, ry ons hier bo af van Devola Boa. Daai heel bo in die straat staan daai monstrosity van 'n winkelsentrum. En elke keer en ek sê net of my, vir Maritjie of ons daar afdraai. Hoeveel miljoene rande lê hier? Hoeveel hartseer is hier? Hoekom staan hierdie gebou hier vir gierigheid? Want mense nie brieke het nie. Het hulle miljoene, miljoene, miljoene rande in daai gebou gemors wat vir mense kos en werk kon gee. Ons ken almal sulke stories. Ons het monumente vir gierigheid. Ons het um en oral lê die liggame en die hartseer en die stories van mense wat slagoffers is Ernst het 'n oom en 'n tannie al iemand vertrou en ek sê ons kan 'n geldjie maak as ons in hierdie gebou belê en alles verloor. Ernst het iemand hulle hoop gesit op iets en is alles weg. So daarom moet ons as Christene mekaar waarsku, moet dink wat jy doen. Versigtig wees. Mooi dink as jy aan Babel is, hulle kom vir jou. Dink wat jy doen met jou geld, dink wat jy doen met jou lewe, waarsku jou kinders, dink wat jy doen met jou beroepskeuses. Beteken nie jy mag dit nie doen nie, dink wat jy doen. Bereken die prys. Jesus het gesê in Lukas 16 ons moet Mammon vat. Hy het nie gesê ons moet vlug van in die daai opsig nie. Hy sê gebruik maar Mammon teen homself, tel Jesus. Maar ehm um, die bose is gevaarlik. So, ons is deur dit. Hoofstuk 17 Babel, Rome, politici, ehm um, politieke magte, ekonomiese magte. Hoofstuk 18 Syd geval. Hoofstuk 19 gaan ons hemel toe. Ons gaan trou hou. Draak lekker. Ons is nou by begrafnis. Begrafnis is verby. Die tannie het gegaan. Sy gaan, mense, sy gaan. Nie op nie, af. Uit. Sy's op pad uit. Die wêreld is op pad uit. Eugene Petersen, bekende skrywer wat onlangs oorlede is, vertel. Hy was ehm um, leraar by 'n klein gemeentetjie sy hele lewe. Toe eenoggend iemand by die kerk se deur groet, sê die ou vir hom: "Pastor uh, Petersen, now we going to the real world." Toe sê hy ek het daai oggend misluk. I said, actually, you're coming from the real world. You're going to the fake world. Sien net Donald Trump wat fake news uitgedink het, nie Satan het. Die fake news is hierdie wêreld sal vir altyd hou. Dis fake news. Jy moet proteseer daarteen. Dis fake news dat politieke magte sal wen. Dis fake news dat hulle in bewind sal bly. Hitler het dit geglo, Mussolini het dit geglo, die Romeinse ryk het dit geglo, Stalin het dit geglo. Dis fake news, vals nuus. Die ware nuus is hier. Hierdie koninkryk wen. Jesus wen. En soos Eugene Peterson sê, hy sê we must fire missiles on the other world, missiles of love, missiles of hope, missiles of Christ. So ek kom met 'n arsenaal van hierdie wêreld af, van ek waak vanaand is na die ander wêreld waar ek môre en oormôre gaan leef uh met Christus. Goed, maar nou gaan ons hemel toe. Want ehm um, van die troue af, van die begrafnis af, troue toe. Nou gaan ons kyk wat gebeur in die ewigheid. Ag, is dit nie 'n wonderlike hoofstuk nie. Ehm um, Johannes het nou ons hier op die aarde gehad, hy het hierdie sataniese gemors gesien, hy het gesien wat die Here daarmee gaan doen. Ons het die Satan se toekoms gesien, dit lyk nie goed nie. Jy moet vir hulle waarsku, dit lyk nie goed nie. Ek het nou eendag vir 'n vir 'n ouetjie ook gesê wat nou vir my sê nee maar hy weet nie weet die Christene gaan maar nou nou weer sê ek van jong jy moet ek wil net vir jou iets sê oor jou toekoms dit lyk nie so goed soos wat jy dink nie jy kan met jou MBA en alles dis fantasties maar weet jy wat nee jy praat nou nie met my oor dit nie jy praat met my oor die toekoms en jou toekoms lyk nie vir my so goed soos wat jy gedink het dit is nie hy's net hier oor kan die bult sy verby en dan so ons is by Openbaring 19 feesvreugde Want waar God is, is daar nie begrafnis nie, julle verstaan in die hemel. Dood is plat dood. Kan nie dood nog 'n keer begrawe nie. Jesus het gewen. Trane is afgedroog en daar's 'n fees in die hemel. En die fees begin met 'n haleluja soos jy daar instap, hoor jy? Dis die hemel. Daar op die aarde staan die magtigste ouens en hulle huil, wee wee wee. Jy gaan hemel toe en jy hoor haleluja, prys die Here, prys die Here. Jy's na 'n ander wêreld. En die hemel weet presies wat op die aarde aangaan. Hulle sê die oordeel van die Here het die aarde nou begin tref. Mense vra altyd weet ons geliefdes. Wel ten minste weet die hemel wat God se plan is. En God se plan is om 'n einde te bring aan die goddeloosheid. En die hemel is besig om fees te vier. Want God is besig om die bloed vers 2 van vers 9 hoofstuk 19 vers 2 aan sy gelowiges te wreek. God weier dat bloed loop. En as bloed loop, gaan jy betaal. Ek kry nie amnestie of kom op 'n tegniese punt weg nie, miskien by die reg, nie by God nie. Wanneer jy gelowiges se bloed wreek, God het 'n langtermyn geheue daarvoor. Hoe hy 'n korttermyn geheue vir sondes wat bely word. Maar wanneer jy sy kinders doodmaak, Jesus sê niemand mors met my kinders nie. Niemand raak aan my kinders nie. Ek het hierdie storie nou eendag vertel, kan ek dit net weer vertel want dit het my so aangegryp. Ek sit op 'n dag, eh, nou die dag sit ek moet ek Matteus 18 lees. En ek dink myself, gedoorie waar, hierdie is presies waar die maffia hierdie beeld gekry het. Ek weet nie of ek dit mag sê nie. Maar ek dink so. Want ek het nogal op, op universiteit baie gehou van die maffia flieke, die Godfather flieke. Jy het dit ook gekyk. Hm. In elk geval. Ja, laat ons dit om nou in ja. Maar in elk geval dan het hulle dit so gekom om om soen hulle die Godvader se ring. En dan kry hy nou so 'n bietjie mag. En dan onthou sy met daai mafia manne sukkel. Bring hulle sulke ouens met sulke masjiengewere en hulle verduidelik vir jou jy sukkel nooit weer met hulle nie. Of hulle kry sulke ouens dan sit hulle jou voete so in so sement dan gooi hulle in die see. Dan sê hulle swim with the fishes you will swim with the fishes. Jy sukkel nie. We've got a contract on you and you will swim with the fishes. Dan swem jy met die visse met sementvoete. Of hulle sê we give you concrete shoes. Dis hoe die mafia, dan weet jy jy sien nie moeilikheid. En ek lees daar Matteus 18 Jesus sê sukkel met een van my kleintjies. Jy sal nie diepte van die see gegooi word met 'n meelsteen om jou nek. Ek sal 'n kontrak op jou uithaal. Raak jy aan my kinders ek sal vir jou in die diepte van die see gooi. En dis my hoop want ek weet hoe word gelowiges seer gemaak. Die Here sê jy maak hulle dood. Prepare for eternal doom, meneer, mevrou, jy raak aan my kinders. Dis myne. Ehm um, so dit ehm um, en nou is die hemel kwaad en God se rook gaan op en die 24 ouderlinge vers 4 hulle sê ook Here dankie. Want op aarde is ons my sonde, maar by U is ons konings van die heelal saam met U. Ons regeer saam met U en daar's 'n lofprysing. En ons skryf na vers 5 toe. Van die troon af kom daar ook 'n stem. Prys God, al julle knegte van die Here. Al die knegte van die Here wat nou in die huis van die Here is, klein en groot, prys die Here. Dis baie mooi. Van God se troon af. En ek weet nie, ek gaan niks hiervan verder maak nie want ek weet nie hoe nie. Maar dit klink asof die hemelse kerk met die aardse kerk praat en sê: "Ouens, luister. Julle het nou die hemelse geheime inligting gekry oor die Satan wat toe nou nie so geheim is nie. Nou kry julle geheime inligting oor wat in die hemel gebeur. Gebruik dit. So wat moet julle doen op die aarde? Klein en groot, wat moet julle doen? Prys die Here. Want weet julle wat ons God wen? Ons sê ons het dit op hoë gesag uit die hemel. Wat moet julle op aarde doen totdat die geveg aanbreek? Verby is. Klein en groot prys die Here. Prys die Here. En dan sing hulle in die hemel, dis so asof hulle ons leer. Asof die hemelse kerk, asof ons geliefdes wat alreeds dood is, ons afrig. Vir ons sê ouens, asseblief, te swaar, hou julle oog op die Here. Sing saam met ons. As jy swaar kry, sing saam met ons. As jy ly, sing saam met ons. Klein en groot, prys die Here. Prys die Here. Dis mooi. So so jy moenie net hoor wat is die geheime info op Satan nie. Jy moet ook hoor wat is die geheime info in die hemel. Want jy sien nie net met respek wat met Satan gebeur nie, jy sien wat in God se hemel gebeur. Ons sien ons het in die toekoms ingekyk nou met Satan en nou vat Openbaring ons vinnig vorentoe, fast forward na die einde van die eindtyd. Wat gebeur dan? So dit presies weet. So nie net is die klassifikasie, die sekerheidsklassifikasie gelig oor Satan nie, die sekerheidsklassifikasie is ook gelig oor die hemel. Ek bedoel daarmee. Eh, ekskuus, nou praat ek nog uit die Ame daar uit. Ek onthou ek moes nog diensplig doen. Ek dink party van julle ook. En dan moes jy 'n sekerheidsklaring hê. En ek onthou eendag was ek daar op die grens en dit was oorlogstyd en nou moet hulle nou is daar iets geheim aan die gang. Nou vra hulle vir my, "Wat is jou sekerheidsklaring?" Ek sê nee, dit is baie hoog. Dit is baie hoog. <laughs> Ek praat op baie hoë vlak met mense. Sê ken jy die generaal? Ek sê hoor as dit. Toe klik jy ou wat ek hom sê. Ja. Sê ken ek die generaal? Ek sê nee hoor as dit. Hoor, hoor, hoor. Baie hoog. Ek praat met die Here. Toe het hy nou nie gedink dis snaaks nie, maar ek glo dis my sekerheidsklaring. Ken ek kan met die Here praat. Ehm um, maar maar die sekerheidsklaring oor hoe dit in die hemel gaan is weg. Dis openbaring. Dit vat jou in die hemel in. Jy kan sien wat gebeur. Jy weet presies hoe lyk like God se wêreld waarna ons op pad is. En nou sien ons en nou hoor ek daai magtige klanke vers 6 soos donder weer. Ons hoor dit baie, daai magtige rol aanrol van die haleluja's. Daai superklanke van die hemel wanneer biljoene mense sing. Eh, dis mos wonderlik, het jy al gehoor as jy by 'n stadion aankom en die mense sing? Dan hoor jy daai klank wat so aanrol. Dis eintlik dit maak eintlik bang hy magtige klanke as jy by 'n groot stadion of 'n saamtrek is of selfs hier in Moreletta is altyd Kersoggend daai ouens sing in daai kerk maak so. As jy daar voor staan, dan voel jy dit. Dan kry kry so 'n jy voel hy daai hoe die mense sing. Maar ek dink se biljoene Christene sing. Hulle begin haleluja sing. Dis die hemel. Dis nie wee wee begrafnis sla nie, die hemel sing, hulle loof. Laat ons bly wees vir die van want die Here ons God, die almagtige heers is dit is die lied vers 6. Halleluja. Want letterlik die Griekse woord basileo ein. Ehm um, hy is as koning aanbewind. Dis die Griekse woord. Hy heers. Ons vertaal dit hy heers, maar om te basileo ein, 'n basileus is die Griekse woord vir vir 'n koning en nou gebruik die werkwoord. Hy doen koning. As dit sin maak. Die koning doen sy koning. Hy is besig om koning te wees. Ons vertaal dit reg, heers, maar die Here, ons God, die almagtige is die koning. Dis wat daar letterlik staan. Griekse woord pantokrator wat hier gebruik word, ehm um, is Yahweh Sewaot uit die Ou Testament. Die Here die almagtige. Theos, Theos, ho pantokrator in Grieks. Dis die almagtige God, so dis 'n beskrywing van wie God is hy het mag, nee, hy het nie net mag nie. Hy het almag, want kyk waar sit hy? Kyk waar is hy? Kyk waar is jy? En hy is koning. Nie daai ons op die aarde nie, dis fake news dat hulle konings is. Hulle koninkryk gaan God heers hoe lank? Vir altyd. Dis geweldige beelde. En vers 7, kom ons gee hom vir hom eer want 'n huwelik het pas nou begin sê, "Sjoe, 'n huwelik en met niemand minders nie die huwelik van die lam." Geliefdes, nooit en nêrens in die Bybel word die huweliksbeeld anderster gebruik as tussen man en vrou nie op aarde. Maar in die hemel, dis my baie mooi, ook die huweliksbeeld wanneer die kerk die bruid genoem word. Ek kan aan 'n paar plekke dink. Ehm um, 2 Korintiërs sê Paulus hy maak die gemeente, die kerk gereed vir Christus soos 'n bruid vir haar bruidegom wil hy afgee. Sy moet rein en heilig wees. Ehm um, en gereeld word die huweliksfees gebruik as die wederkoms beeld. Herinner julle julle Matteus 24. Uh en uh, Lukas 14 waar Jesus sê as die feesmaal gereed is, daar's altyd hierdie huweliksfees. En nou het hierdie huweliksfees aangebreek en die bruid het haarself gereed gemaak. Die bruid het haarself gereed gemaak en sy kry fyn wit helder klere. Hoe lyk hoe lyk Babylon? Sonde besmette vieslike klere. Wat trek die wêreld aan daai vieslike klere? Ook klere speel 'n groot rol in Openbaring. Van eh, van hoofstuk 2:3 af moet jy seker maak dat jy die regte klere aan het. Jy moet gepas aantrek. Onthou julle hoofstuk 7, toe ons dit gelees het, op die laaste dag staan almal daar met hierdie selfde klere, fyn wit helder klere. En die eerste vraag wat een van die hemelse leiers vir Johannes vra, Johannes, hierdie ons met die wit klere, wie's hulle? Sê gou vir my, wie dink jy is hierdie ons wat hier staan miljoene mense, hulle het nuwe klere aan. Wie dink jy is hulle? Sê nee, ek weet nie, meneer. Hy sê oor is hulle wat hulle klere gewas het, onthou julle? In die bloed van die lam. En toe het ek gesê daai tyd ek onthou, want ek sê dit elke keer, is die mooiste beeld vir my in die hele Nuwe Testament, dat die bloedrooi bloed van Jesus gee vir die kerk wat se soort klere? Wit klere. So die bloedrooi bloed van die Here Jesus was spierwit. Dis die waspoeier van die hemel. Jy was in die wasmasjien van die kruis. Dis die hemelse wasmasjien. Jy bring jou vuil klere wasmasjien toe. Dis wat ons doen met klere. Jy bring dit na 'n wasmasjien toe. Nie waar nie, ons het almal, ek vermoed 'n wasmasjien en as hy uit werking is, ek onthou my kinders, my kinders daar in my koshuis daar, dan sit jy om in die bad en jy kry jou sunlight seep, maar jy was. Maar jy weet een ding, vuil klere kort 'n was. En my ma het vir my gereeld gesê as ek van die waar sit jy afkom jou klere kort 'n was want ons het dit opgehang in die kas. Daar was eenou in ons koshuis as hy sy klere gewas het, het ons by die huisvergadering aangekondig en die hele koshuis vol mande geklap ons gedink is bietjie swaar op ons neuse, maar dis 'n ander storie. Maar feit is die hoop vir die wêreld is dat in die hemel is almal met dieselfde klere beklee. En daarom het jy die opdragte by by eh, by Lukas 14 by die dieselfde gelykenis die Matteus Evangelies het 21 jy kan nie by die fees kom sonder die klere by Jesus se fees moet jy toelaat dat hy vir jou sy feesklere gee. En nie hoor ons dis die klere vir die hemelse bruilof. Want die een ding wat jy weet van 'n troue, jy moet reg aangetrek kom. Die bruid se klere is die belangrikste klere by die troue. Sal enige ou weet wat hier sit wat hulle troue gereël het vir kinders of vir so aan. Dit breek jou bank, maar wat kan jy maak? want die bruid moet die regte rok hê. Christus weet dit. Hy sê vir sy troue net een klere. Die fyn helder wit klere. Dit is die regverdige dade van die gelowiges. Beteken nie jy word uit jou goeie werke gered soos die Katolieke gedink het nie. Dit beteken gewoon dat jy kan nie anders nie. Jou lewe word eintlik jou klere. Paulus sê dit presies in Kolossense 3. Hy sê trek, doen die Jesus loop, trek Jesus se klere aan. Hy sê julle hy sê letterlik in die Grieks jy moet die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek. Hy sê en dan moet jy daai dade doen. Dis dit Kolossense 3 daar by vers 23 van geregtigheid en liefde en deernis. So die klere wat ge, ons ons is besig om ons klere te dra vir Jesus as ons reg lewe. Ons is besig om daai gemorste klere wat by die Satan hoort uit te trek as ons nie vloek en bedrieg en horeer en steel en roof en plunder soos die res nie. Maar wanneer ek Jesus se klere dra, as ek reg geklee en dis die hemelse klere en die aardse kerk sê kyk gou in. Ons gee vir julle voorskoue. Julle kan gou inkyk hoe gaan dit wees hier by ons. Die Here wys vir ons almal so die voorprent van die hemel. So hulle reinheid en hulle regverdige dade. So en nou hoor ek nou hoor ek dat ehm um, vers 9 dat gelowiges en die bruid en die genooides is. Dis geweldig belangrik. Hier's 'n baie interessante ding. Geliefdes, ons moet dit tog reg verstaan. Ek gaan rukkie terugkom sien 'n gelowige my wat in 'n groot verwarring is oor hierdie vers. Die dame was by 'n byeenkoms waar 'n spreker gesê het: "Julle moet nou maar kies. Jy gaan of die bruid wees of jy gaan die genooides wees." Aan die ander woord, jy gaan of in soos ek maar sê in ekonomiese klas sit of jy gaan in besigheidsklas hemel toe gaan. En nou moet jy hulle maar seker maak, wil jy nou maar net 'n genooide wees na Jesus se troue toe of wil jy 'n bruid wees? Dan nou kan hulle jou nou help deur sekere goederes. Ek dink dit kos ook 'n paar randjies. Dan kan jy nou ingaan in die in die nou hoef nie daar dit is nie gewone plebs te sit soos ons nie. Maar geliefdes, dis nie wat die beeld bedoel nie. Die beeld sê jy's gelyk. Te gelyk. Jy moet nooit 'n Bybelse beeld tot op die maksimum punt druk wat dit nie sê nie. Eh, ek gebruik altyd die voorbeeld in Johannes 10. Sê ons Here Jesus, ek is te gelyk die deur vir die skape, maar ek is ook die goeie herder. Hy sê dit in dieselfde asem. Jy moet nie daai twee beelde forceer na wat dit nie sê nie. Dit wil gelyktydig sê hy's en die deur en die herder. Nou wil hy sê die kerk is te gelyk genooi en die bruid. So jy's albei. Moenie die beeld te ver druk wat die Bybel wil dit net neersit. Jy moet daaroor dink, jy moet die mooiheid toepas op jou lewe, dan gebruik jy dan gebruik Johannes se volgende beeld, maar hy's ook genooi. Want dis 'n baie belangrike beeld in die Bybel om genooi te wees, onthou julle. Julle ken Jesus se gelykenis oor die ouens wat genooi is, Lukas 14. En toe die vieslike ding gedoen het om te sê ons het vergeet of ons het ander belangrike dinge. En dit is die grootste belediging op die gasheer. Want as jy ja gesê het, het die gasheer die feesmaal berei en en ons het al vir mekaar gesê in die Joodse tyd het die ete so gewerk, jy eh, die mense het nie horlosies gehad nie. So wat jy doen, jy sê sê nou maar Vrydagmiddag 12:00. Ons Vrydagmiddag teen middag eet ons. En dan weet jy as die kos amper reg is, dan vra hy sal julle kom, dan sê ons nee, ons sal kom. En net so voor die ete reg is, hardloop die slaaf en sê hy die kos is nou amper reg, julle moet kom. En dis toe daai slaaf nou so hardloop dat hy nou sê o, tyd man, ek het nou vergeet laasweek. Van laasweek af tot hierdie week het ek nou verlief geraak op 'n vrou nie. Ons gaan nou trou, so ek gaan nou nie kan kom nie. Aanhou het ons gekoop en hy aanhou het grond gekoop. Dan sê die eienaar, "Julle het my beledig." Dan sê hy vir sy werkers, "Gaan na die steegies en die straatjies, dwing hulle." Dan sal nog plekke gehaal hulle nog mense. So om 'n uitnodiging te aanvaar, lewensbelangrik. En jy is uitgenooi na die superhuwelik van alle huwelike. Die huwelik van die Lam. En die kerk is die bruid. Geseend, hier's die sewende saligspreking in Openbaring. Ons het nou 'n paar aande gelede het ek uh, net so vinnig die saligsprekinge van Openbaring gedoen, hy het ook 7. Toe ek verwys na die saligsprekinge in die Matteus Evangelie, onthou julle? En Matteus 5 begin mos met salig is die armes van gees, salig is die sagmoediges. Julle ken hulle. Maar daar's baie regdeur die evangelies. Jesus het 'n hele paar ander saligsprekinge ook. In Johannes 13 sê hy byvoorbeeld sy disippels net nadat hy hulle voete gewas het, as ek en julle as julle Here en julle meester julle voete gewas het, salig is julle as julle dit ook doen. So dis nog 'n salig spreek. As jy 'n paar Openbaring het 7, hier's die sewende een. Salig, welgeluksalig, makarios is jy as jy genooi is na die bruilof van die lam. Nou nou geliefdes, dis soek my tog vir daai persoon gesê het, man, weet jy wat nou net om genooi te wees na Jesus se bruilof toe. Jy kan vir die hele wêreld wys. Jy moet nou hier op die aarde loop en sê jy het gesien ek is genooi na Jesus se troue toe. Kan nie wag nie. Is genooi na Jesus se troue toe. sien jy? Hier's hy. Jy het nodig. Dan vra jy ons kan ek ook gaan? Sê ja, ek sal met die Here gaan praat, maar as jou klere was in sy bloed, ja. So jy moet daai opgewondenheid hê. Jy kan mense. Jy's op pad na die bruilof van die lam. Hierdie Hoor nou sê die sê die engel vir Johannes is die ware woorde van God. Hierdie is nie vals nuus nie. Hierdie is God. God sê: "Geseënd is jy as jy genooi is. Jy tel onder 'n klein groepie mense wat die ewige God se oog gevang het en hy het jou genooi." vir die grootste fees want 'n huwelik is tegnies die grootste fees. Ek dink nie ek praat ek enigiemand sal verskil nie. Die enkele grootste fees wat ons ooit op aarde aan kan dink. So, as jy sê wat se wat's die belangrikste fees ooit sal meeste mense sê ek dink 90% 'n huwelik. Dis die versinnebeelding van geluk, vreugde en uh blydskap. En nou sê hulle, "O, ons gaan saam met die Here fees vier." En dan dan skuif die toneel. Ehm um, oor ja, nadat Johannes hom nou eers weer 'n bietjie het maak hy 'n bietjie 'n foutjie, hy skrik, net soos hy amper vir tannie Babylon ge sy mond oopgehang het, val hy nou daar voor 'n engel neer, nou wil hy amper die engel aanbid. Dis so tog 'n stukkie Ekskuus Johannes het ook sulke humoristiese oomblikke. Ek vermoed hy wil vir ons sê ouens ek sok maar net 'n mens. <laughs> Ek tannie Babylon mislei my amper. Nou is ek in die hemel en ek hoor hierdie is die ware woorde van God. Hier val ek voor 'n engel neer. Ek weet nader toe my wie's wie en wat's wat nie. Nou wil ek die engel aanbid. Daai engel skrik kom in 'n ander bloedgroep in en sê, "Jy kan nie 'n engel aanbid nie." Johannes, wat doen jy staan op? Want die ware engele van God is nie aanbidbaar nie. False engele aanbid jy. Satan se engele is aanbidbaar, maar die engele van die lewende God werk vir God. Jy mors nie met hulle nie. Hulle laat hulle nie aanbid nie. Johannes stop dit. Aanbid God. Dis tog 'n belangrike ding, vriende. Kantlyn opmerking. Beteken jy moet Openbaring 'n toets wat jy kry. Paulus sê dit in Galasiërs 1. Ehm um, hy sê al kom daar 'n engel van die hemel na julle toe met 'n openbaring. Moet dit nie glo as daai engel iets anders sê as wat hierdie engel sê. Wat hoe wat sal 'n ware engel vir jou sê? Ek is net 'n medewerker van jou. Julle, verdae ons dink ons um, jy kry ons al hierdie nuwe uitskoeters oor engele. Dis verskriklik die misleiding oor engele. Ek het laasweek weer gesien sit iemand op Facebook, Christene kom dit nie eens agter nie. Nee, maar hierdie engele moet um, sy, sy het nou vandag hierdie soort kleure aan want dit trek die Here se engele se aandag. Dis new age. New age glo daar's verskillende soorte engele. Sekere kleure dra trek dit aan. Daar's boeke daaroor. Ehm um, en en Hollywood het hierdie idee van engele kan nie meer praat. Hulle het al hierdie hele ken al daai engele flieke en hulle raak verlief op mense en wat se nonsens alles. Hoe weet jy wanneer 'n engel waar is? Paulus sê Galasiërs 1 glo nie as 'n engel nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 10 Satan verander hom in 'n engel van die lig, onthou julle. Hierso sê Openbaring. Hoe weet jy wanneer die, die ware engel te doen het wanneer daai engel vir jou sê moenie beïndruk wees deur my nie. Moenie beïndruk wees deur Openbaring nie, aanbid God. En ons sê hoe na nou God wys, die ware engele. Aanbid Christus, hou vas aan die getuienis van Jesus. So dis wat jy vir 'n engel moet vra. Vertel my van Jesus. Wat het gebeur? Ek ken mense wat al sulke ervarings gehad het. Ek weet van 'n van een van die vroeë kerkvaders aan wie 'n engel verskyn het wat geskryf het het op sy knie geval voor hierdie heerlike wese. En toe onthou hy die skrif, toe vra hy, "Vertel my van Christus." want hy het gedog dis 'n dis 'n soort Christusfiguur. Toe kan nie engel nie. Toe sê jy's vals. So hier's nogal 'n interessante toetssteen. Enige openbaring, enige visioen, vertel my van Christus. Vertel my van Christus. Goed, en dan gaan ons troue toe. Ons laaste 5 minute waarby ons volgende oor 2 weke as die Here wil weer sal aansluit. Troue verander in 'n oorlog, maar wat 'n lekker oorlog. Satan, sy magte veg het ons gesien teen die lam. Die hele wêreld is Satan besig met 'n opmars teen die lam. Maar klim Christus op sy wit perd. Hy die wit perd van Openbaring 19 en wie is op die wie is die ruiter? Hy word genoem die die getroue en die waaragtige. Hy's op die wit perd. Vers 11 en in geregtigheid oordeel hy. O, hy's nie soos die wêreld wat in Satan se mag is, wat geen geregtigheid en regverdigheid het nie. Christus kom met die reg, met die waarheid. Kom hy. Sy oë soos vlamme van vuur vers 12. Sy kop is daar baie heerserskrone, diadems. Die heerserskrone. Ehm um, Onthou julle hoofstuk 13 het ons stil gestaan. Rudolf Botha het nog daai stukkie gedoen, maar ek het dit later weer gesê, die Satan se diere uit die aarde het ook diadems. Dis die Griekse woord vir 'n oorwinningskroon. Jy het twee soorte krones in in die Nuwe Testament, 'n diadem. Dis hierdie kroontjie wat jy dikwels sien op by die die um, mense wat net so pas so op jou kop. Hy's net so 'n dingetjie wat die keisers gedra het. En dan het jy die soort laurierkrans wat die atlete gekry het. Dis 'n Stefanos en dan het jy 'n diadem. Hierdie is 'n diadem en die Satan het dit op nageboots, maar hier kom Christus self met sy heerserskrone. En hy het 'n naam wat op hom geskryf is behalwe wat niemand weet nie behalwe hy self, maar die hemel sê kom ons vertel seker. Dis wonderlik. Dis nie net die Satan se geheime wat bekend is aan Christene nie. God se woord wil graag ook vir Christene inlei. So. Ehm um, en wat is daai naam? Vers 13. Die woord van God. Dis die naam van Christus, die woord van God, die waaragtige. En dan sy klere vers 13. Hy's gekleed in 'n kleed wat in bloed geweek is. Hierdie is my een van die mooiste metafore ook van die Nuwe Testament. Wat se klere die kerk aan in die hemel? En ons sien daarna vers 14 weer 'n keer waar die kerk se kleredrag beskryf. Jy moet jou kleredrag regkry in Openbaring. Dis nie sommer net van nie. Jy trek nie sommer aan wat jy wil nie. Wat se klere trek jy aan vers 14? Die die weermagte van die hemel kom in die fynste wit suiwer linne. Dink dit vir jou soos oorlogklere. Huh. Nee nee, mense gaan maak nie so oorlog nie, maar as jy meer nodig het, want die geveg is verby. Maar die hemelse kerk het wat se klere aan? Troue klere. Onthou julle is hulle trou klere. So Jesus sê, "As dit gewen, ouens, kom saam met my." Maar watse klere het Jesus aan? sien jy die verskil? Die hemelse kerk kom met hulle spierwit klere. Watse klere trek Jesus aan? Bloedbevlekte klere. Watse klere is dit? Waar is Jesus se klere bloedbevlek? Ons almal weet. Golgotha. So watse klere dra gaan al Jesus? Wat is sy klere? Al sy kleed van die kruis af. Jesus sê hier's my klere waarmee ek kom. Die ryter op die wit perd lyk nie soos 'n spektakel soos daai vrou Babylon. Ja, hy het hy het, het oorwinningskrones. Maar dis nie 'n arrogante, meewaardige ehm um, super ego leier nie. Dis ons Here Jesus soos hy altyd is. Nederig, almagtig, nederig, die kind van die krib, die Here van die kruis, die Here van die heelal. Maar nie met 'n vertoon, kyk wie's ek en ek gaan hulle terugkry nie. Dis Jesus. Hy het nie 'n ego, arrogansie, God in sy karakter is God wat met sy kruisklere terugkom. Hierdie is vir my een van die aangrypendste beelde. So weer 'n keer is daar nie vir Jesus klere in die hemel nie. Net soos toe hy die eerste keer <laughs> gekom het. Dit was aan die koningsklere wat hom gepas het. Hy moes slawe klere aantrek. En hy laat sy kerk die beste klere by wyse, julle verstaan, by wyse van spreek aantrek. Hy maak dit moontlik dat hulle mooi klere het. Maar hy self as die Here al sy klere van die kruis af. Ag, en as hy dit aantrek weer die kerk. Geveg is verby. Daar het hy gewen. En nou kom hy aarde toe aan die einde van die eindtyd. En hy het sy mond soos wat Hebreërs 4 sê, 'n skerp swaard vers 15 en 'n eysterstaf. Onthou julle uit in hoofstuk ehm, Ehm um, in in hoofstuk 12 het ons gehoor hy moes oor die nasies regeer met 'n eysterstaf. Wat beteken dit? Konings het altyd 'n so heerser septer. Dis maar ek ek wil ons gebruik kiries met 'n doel, maar 'n kiri het baie keer ook 'n soort simboliese funksie. Ek het al gesien baie mense, een van my vriende in Amerika het 'n hele versameling kiries en hy gaan loop vat hy hulle want daar's ook vir hom iets simbolies daan. Jy loop net met jou kiri, maar maar die staf van 'n koning, daai heerser staf sê dis die mag, dis simbool van mag. Julle kan sien ook al die ou pouse, hulle het ook altyd sulke stokke by hulle. Maar Christus het hierdie magtige staf en dan sal hy die oordeel van hierdie mense in 'n wynpars uittrap. En op sy kleed en op sy been letterlik het hy 'n naam ingeskrywe: Koning van die konings, Here van die Here. Die woord van God en die koning hierdie is die waarheid. Hierdie is nie aardse fake news nie. Dis Christus wat kom, triomfator, imperator, die Here wat alle mag het. Maar ek moet sê, dit ruk my elke keer as ek dink aan die kuns van die Christene deur die eeue. Die um, middeleeue wat hom net as hierdie super een maak wat en dit is hoe hy trap sy vyande, maar dis iets van die nederigheid van Jesus wat my ook aangryp in sy oorwinning, sy nederigheid. En sy oorwinning is hy nie vermaakerig en wreed nie. En uh ek sal julle wys nie. Dis die Here wat net kom in geregtigheid. Wat reg is, is reg. Wat waarheid is, is waarheid. Trap men verneder nie mense daarmee nie. Julle die kans gehad. Dis die oordeel. Ek het julle gesmeek, ek het gepleit julle moet bekeer. Nou is dit die realiteit. So die hel word nie Ja, dit word dit word dis 'n terugkry, dis 'n wraak, maar dit is nie 'n vermaakagtigheid. Dis nie 'n wrede sinistere, ek wil jou net terugkry vir dit nie. Dis nadat die Here die hele tyd vir mense die genade gegee het. Asseblief het hy gesmeek, kom tot bekering. Daarom is daar nie 'n 'n triomfantalisme by Jesus nie, dis 'n oorwinning, maar dis nie 'n meewaardige oorwinning as jy dit verstaan. Dis die koning wie se hart nog steeds breek wat mense verlore gaan want dis nie wat hy wil doen nie. En daarom sien die kerk hierdie beeld sodat hulle vir mense kan sê asseblief moenie laat dit met jou gebeur nie. Ons het in die hemel in gesien. Ons het die waarheid gesien en ons het fake news gesien. Fake news is hierdie wêreld gaan verby. Julle dink dit gaan nie, maar dis fake news dat dit vir altyd sal bestaan. Dis fake news dat die magtige regerings en die industrieë en die besighede vir altyd sal bestaan. Hulle sal nie. Hulle is op pad uit. Christus bly trek sy klere aan. Want dit sal die Here se hart breek as jy nie deel is van die genooides na die bruilof van die lam nie. En as die Here wil, dan doen ons volgende keer uh die slot van Openbaring want um, dis 'n bietjie van 'n antiklimaks. Ek sou bietjie bloed wou sien. Ek sou wou gesien het hy vat die Satan en hy maak so met hom en hy trap hom en hy squeeze hom en hy ruk hom hy breek bietjie sy darmes en slaam bietjie sy wit longe, wit waks uit hom uit, maar niks daarvan nie. Want die Here is nie vermaakerig nie. Die Here is nie 'n vermaakagtige Here wat so seus dit lekker kry mense. Hy wil net die Satan uit die pad uit kry dat sy kerk by hom kan wees. So ons gaan dit beleef en dan gaan ons vir 'n oomblik uh in hoofstuk 20 sien hoe lyk die eindoordeel. Dis wonderlik, maar dis ook nie meer geklassifiseerde inligting nie. Nou gaan ons vir 'n oomblik net so 'n bietjie saam met Johannes deur ons nuwe tuiste stap. Openbaring 20 tot 22 vers 5. So. Dit lê vir ons voor. Reg, lekker. Vra enigiitsie. So die Here wil, volgende week is dit Kersangdiens. Almal gaan heerlik wees en vanaand oor 2 weke gaan vat ons die slot. So kom ons kom terug aarde toe en nou laat ons die Here saam met ons in die wêreld ingaan. Here baie dankie dat ons die toekoms kon sien Here dat ons die waarheid kon sien en vals nuus kon sien. Dat ons kan sien dat die magtige Babylon val en die Here se heerskappy het geen einde nie. Here, dankie dat ons se haleluja kan uitroep, dat ons by ons hemelse kerk kan leer dat ons kan sien die huwelik word voorberei. Here, dankie dat ek uitnodiging het. Dankie dat ek vir Christus ken. Dankie dat my klere wat ek self vuil bemors het gewas is in die bloed van die lam. Here gee dat ek in hierdie week as ek by die werk is en op die pad en by die huis waar hy my ook al wil ontplooi dat ek goeie nuus sal hê. Dat ek met die uitnodigingskaartjie in my hand sal lewe en dat mense sal sien ek het nuwe klere aan. Klere wat gewas is in u bloed. Here stuur ons in veiligheid uit. Stuur ons in geloof Dankie vir ons gemeente hier waar ons kan wees. Hou u hand ook oor ons gemeente, oor die kerk hier op aarde. Waar die dinge baie keer ook so swaar trek. Geef vir ons die wysheid van die Heilige Gees. Lei ons in die volle waarheid tot ons mekaar weer sien in die naam van Christus. Amen.